Bună ziua! Bună ziua! Ia uitați cu ce am venit eu astăzi la voi. Eu sunt Camelia și astăzi o să facem împreună acest tortuleț brăduț cu blatul med de cacao și cremă de banane, tortul brăduț. Ia uitați-l! Sper să-l încercați, tort cu blat umed de cacao și cremă de banane. Și să vedem modul de preparare și de ce ingrediente avem nevoie. Și o să avem little Oh God. Baruch Hashem. Thank you. formă toată compoziția noastră. Uitați, o turnăm pe toată și o dăm la cuptor Acum dăm compoziția la cuptor la 180 de grade, circa 30-40 de minute. Pentru cremă vom avea nevoie de un ou, 50 de grade de făină, vom avea nevoie de două banane coapte, de 200 de ml de lapte zeamă de lămâie puțină scorțișoară un praf de sare și o să facem crema de banană Regina. o lăsăm să se răcească acum. Lăsăm și blatul să se răcească și între timp o să facem frișca crema de, de banane răcită, crema de banane, cu mm, frișca și cu mascarpone. Aici platul nostru, platul nostru. Plat cu cacao, plat cu cacao. Și banane acum o să unim crema de banane blato non, non necessita si appare crema de banane să tăiem încă de două ori. treilea și o să avem 400 tăiem de 3 ori. Deci am tăiat. Am împărțit în 4. Avem 4, 4 straturi și acum o să punem și o să montăm în această precorbonă cu folie alimentară și o să o punem așa peste tot. Martin Krem punem din nou crema. Îl acoperim și îl lăsăm până mai falou, vamos chutar com a pele um pouco. în din formă. Tortul o să fie uh, pus uh, invers. Aceasta o să fie partea de jos și partea de sus cea mai îngustă. Și o să le decorăm. Avem tot ce ne trebuie. Avem, uh, ia uitați, tortulețul nostru care s-a odihnit. de sirop din mentă uh, ca să colorăm, uh, conuri de înghețată și uh, zahăr granulat. Și acum o să întoarcem tortul, o să-l scoatem din formă și o să-l decorăm. Este făcut cu cremă de banane <laughs> și cu blatul met cu cacao. Așa, pe un platou o să punem aici mai în față. Crema noastră masticare a rămas. O să mai adăugăm puțină frișcă. formă unui brăduț și o să umplem aici deasupra o să punem și conul nostru și o să-l îmbrăcăm cu cremă. Certo, non ci prende forma facem un brăduț așa micuț. dat această formă. Acum o să punem uh, o să punem din frișcă adăugăm puțin sirop treilea. Așa. Cu frișca care ne-a rămas, dacă mai e nevoie, o colorăm și terminăm. au intrat jumătate de kilo. se vede qui zăpada. Așa. Iată. pentru sărbători cu cremă de banane și blat umed. O să tăiem uh, o feliuță să vedem cum arată și incredibil. podíamos Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine și vă doresc